где стоять 땐날 오빠 стоять на этом месте Это мой родной район, где-то в моем сердце mm. Настоящий чемпион, кто-то бьется честно, братан Нелли Воу. Разожги в себе огонь Хочу быть как супербой Посмотрю свои глаза на то